passar o carpete todo. E a arquibancada que vai ficar livre? Oi? Espaço? Então, vai passar o carpete tudo, tá Estou né? fazendo um vlog, eles sabem. Eles me vão Da CDD para o mundo, arrasta para cima, ah, esqueça é tudo. É isso, da CDD para o mundo. Em inglês, quem é que já mora aqui e live here now? Falando em inglês? Da From City of God for the World. E você mora aqui e não fala inglês ou mora lá ainda? Moro aqui. Ok, so this one, he lives here, portanto que falava que eu era criante. Você não fala inglês? Como não vai falar inglês? He used to get on me for training with Terere all the time. He lives in the US and doesn't speak English, so my time has come. Tem quanto tempo morando aqui? Mentira! Pô, eu aprendi português em três meses. He's, he's been here for five years! vibe! eu aprendi a falar português com 3 anos de idade, esquece. he learned Portuguese when he was 3, ah, que é muito, muito ruim. Olha o cara aqui, esse aqui é o cara aqui, tá cheio de mala comigo. É seu pai? Vou pegar o meu pai. Sério? É, é Mas é a que, idade começa a falar? É antes da 3? Eu fiquei 3 anos. 2 anos, porque ele, ele demorou a falar mesmo. <laughs> He's like, you're supposed to learn to talk at 2. He learned at 3. But teach us some Portuguese. So, like, what's something good when you're mad side to scream? O que pode gritar quando está aqui em português? Você tem assim, é o mundo um pouco de não, português? Não, pode gritar. Não, Não. não. Se for outra pessoa lá no banco, é para ensinar o português. Ah, vou ensinar o português, uh -huh. eu aprendi a falar com 3 anos de idade, né? o alfabeto todo por sete meses. Para campeonato, o que pode ah. falar? Ah, entendi. Uhum. Amanhã, para, quando o Gabi está lutando, o que a gente pode gritar? A gente pode gritar, vai Gabi, uh, uh, uh, Vai Gabi. Vai, so vai Gabi, which means go. So I'm asking what they can like scream for tournaments. What can you scream? So vai Gabi. What else? What else? Give me a o Gabi passa, Gabi vai passando, peso e absoluto. Oh, ah, O ah, ah, vai passar. O vai passar todo mundo. O vai passar. Ooh, vai passar, peso e absoluto. Oh, oh. oh. So that means she about to pass your guard and she's gonna be the weight and the absolute champion. She getting that double goal. Double, double it up. Yeah. We're gonna double it up tomorrow. Double goal. Are you being a father? Eu não tô competindo que eu fui lutar o mas foi meu joelho. Ah. Aí não tive tempo para recuperar para me fazer os pontos para estar no Mundial. Gotcha, então não gotcha. ponto. So he hurt his knee at Pans and then didn't have time to recover and get the points that he needed to be able to come here. So that really sucks. Eu, última pergunta. Quem é que mora na mesma rua? Eu. São vocês três? Ele, Gabi. So, I keep telling people, porque eu sempre quis ir lá nessa rua para ver isso de longe e eu vou voltar aqui. Tem um amigo que é um bom biógrafo, dele assim, ele vem comigo. A gente vai nessa rua para gravar, para esse filme que vamos fazer. So it's the, like Gabi, Tuca and Victor, they all grew up on the same street. Like, mestre morou em outra rua, eu acho. Mesma não? Não, não. No, he was in different street. Um, same neighborhood in the city of God, but like I'm dying to go and see that street porque é a rua da campeões. Essa rua, essa rua ela tá recebendo algo muito interessante esse ano. Ah, no final do ano passado, a Prefeitura do Rio de Janeiro premiou a Gabriele Pessânia como a, a jovem esportista do ano. E como premiação, ah, além da cerimônia, ela ganhou a reforma da praça, que é no final dessa rua. Essa rua, a praça vai levar o nome dela Vai ser toda reformada, vai ter um desenho dela, uma caricatura, grafite, que vai ser a Praça Gabriela. E quando vai fazer? A prefeitura já teve no local, final de semana passado, fazendo a vistoria, e a ideia é inaugurar até o final do ano. Ai, eu queria estar lá. Ah, eu vou falar com essa amiga, é que isso é bom, a gente vai é algo lá, assim, é algo, vai algo, lá. É algo histórico, né? A prefeitura do Rio nunca homenageou ninguém assim ah, a prefeitura do Rio de Janeiro ela está homenageando nove jovens. É, um da tecnologia, um do, da, das artes cênicas e no esporte a Gabi foi a selecionada para representar né, o Rio de Janeiro também. A prefeitura é Rio de Janeiro inteiro? Rio de Janeiro, município. A, a cidade mesmo. A cidade, a cidade mas não é tipo parte da cidade. É tipo, ah, é, é muito legal. Arrasta pra cima, inteira, Nico. É, é, praça. praça. Vou ali dar, fazer um supinado. Praça, Gabriele Peçanha. É, that one's gonna need subtitles. I guess I'll try to say. Basically, what he's telling me is that the Rio, the state of Rio, the city of Rio, the Prefeitura, is honoring like nine people, one athlete. They're gonna honor Gabi Peçanha, so they're going to do a reformation of the street because they all grew up on the same street. At the end of the street, they're gonna put a plaza and they're gonna name it after it. It's gonna have graffiti. It's gonna be all done up, which is amazing. That's absolutely amazing. She's got 15 grams and a plaza. She's not gonna buy a Tesla. Wow, wow, incredible. And Victor he lives here in the U.S. His son and his wife and his son are back there, which is awesome. So it's been amazing. It's been like since 2016 I've known these guys. I've been going to different tournaments. Oh, frío. ¿Nació aquí? Sí. Ah, sí, he's got a little neck. Uh, oh. Sabe bater. He knows how to like pump this too, although he's playing. High five. Hi, Nick. Nice to meet you. Ele nasceu aqui, mas ele é favela. É favelada, mas é não é favela. é. Com, não tem que pagar esse serviço de atleta, que é, o Rock está falando que tem que pagar 2,50 cada vez que sai. É isso aí. Você é atleta também? Eu não, não estou com atleta ainda não. E... É. Não processo. Não, é visto normal? No, ah, Fine. Well, that's all. I'm going to stop holding this phone and just get back to conversating. Peace, y'all.